remaining. Enemy spotted A. ये मिल्की फुल फॉर्म में है പുള്ളിക്ക് full form. Dale a la cara. enemy remaining. Oh, Spike down B. Ignore करो इग्नोर करो जैसे तुम लोगों की एक्स ने तुम लोग को इग्नोर किया वैसे तुम इसको इग्नोर करो गुस्सा आ गया मुझे अब अब मुझे गुस्सा आ गया Joke's over. You're dead. One enemy remaining. One enemy remaining. Respond. Enemy remaining. Aim की बैंड Enemy remaining. Team. कैसी लगी इसकी टाइम में मेरे क्यों भाई मैं रिलोड करते टाइम में चीटिंग करता है तू चीटिंग चीटिंग चीटिंग करता है तू बेकार One enemy remaining.